اهلا اهلا كث خيرك كث خيرك

चीज गुस्सा देखा वो काफी गुस्सा है التبنيه اللي التبنيه اللي جوا من جوا تعال هناك كمين لا تجادل هناك كمين لا